Stand singing! They're singing for a better world, here and there and everywhere. Stern singen! Wir zeigen, was so manche nicht sehen. Wir rufen aus, es muss was geschehen. Was uns hier nicht gefällt und darum sammeln wir euer Geld. Wir wollen Gerechtigkeit für alle Menschen dieser Welt. Stern singen!